właśnie co zdobyłem. Mam pankejka! Jak się ja cieszę, ja pierdolę. Nareszcie mi się udało zdobyć pankejka. Tak. W dniu 28 się udało zdobyć pankejka. Z pankejkiem jest ile misji? Raz, dwa, trzy. Trzy są misje. Cztery misje. Tak. Cztery misje z pankejkiem. i ostatnio musicie dać na niego apteczkę, bo umrze i nie będzie go mieli. Ja kurde się tak nie do tego piesu, a no ja pierdzielę. Nic nie wystanie. A, jak fajnie z takiego piesła. Moim zdaniem zawsze było fajnie mieć piesła. No, po prostu zarobiście to wygląda. Spójrz na miniaturę. Moim zdaniem zarobiście to jest. Mam takiego fajnego pancake. Jaki <laughs> pocieszny tym piesem. Moim dzieciakiem gładziemy pancake'a, gładził, gładził pancake'a. Gładził, gładził Timiego, Timiego, Teda <laughs> i tak Chyba poszła na ekspedycję, to ja od razu mówię, że wziąłem. Głasiu, Głasiu, Głasiu, Głasiu. Dobra. to dobre, to i kończę ten odcinek z Pansem z naszym pancake'iem. kolejne osiągnięcie w grze. 70 sekund, czyli pancake. No dobra. No to kończymy na dzisiaj ten odcinek. No to się baneczko i cześć.